bueno seguimos aquí ya tenemos en esta habíamos quedado en esta imagen habíamos quedado aquí porque pues toca hacer esto por partes no habíamos quedado en esta bueno estamos ahí cerramos esto y vamos a mirar aquí los materiales a ver qué, es lo que más tenemos que hacer mm, brazos Cinta e coach, braços a ah, cinta está tá aqui en el está 0.25 braços metálico es que hay é uno que não vamos a ver si nos hizo algo Bueno, mm, vamos a través a materiales. A ver cuál es el que supuestamente dice que es el amarillo, es este. Pues vamos a poner ya una trampilla y pongámosle esto si es así No. sería este y el amarillo no se sabe ya cuál es. Es que ahí todo raro esa vaina. Vamos a ver qué hace ahora. Nos sigue mostrando que alguno de tiene ese material. dice cuál. Vamos a borrar esto a ver qué pasa. A ver si le quita esos materiales, no le ha quitado nada. Entonces quiere decir que ahí está la vaina. Los brazos alguno de estos materiales. si sabes cual, 0, 0, pronto es este otro este otra vez, Renderer <clears throat> de pronto pero ahora el otro es el problema no sabemos cuál es en teoría si no le cambia este cambia entonces quiere decir que ese es, este entonces vamos a ponerle cuero que lo use aplicar y Ahí ya nos se volvió loco. Pero ese sí es. Porque al cambiarle color lo cambia. el material pero el otro si no no lo cambia verde no amarillo ninguno de estos como que tenga genérico este amarillo a ver aquí aplicar y aquí le vamos a poner que es un metal fabric metal paint Se ve muy bacano. A este gris. Este se supone que es el metálico. Brazos metálicos. Este se supone que es el brazo de metálico. ponía, pero... <laughs> no. Vamos a ver otra vez. Cerremos esto, otra vez. Toca volver a, a cerrar esto. Y ahora veamos aquí. Uy, toca mucha paciencia muchachos. A ver qué sucede ahora. Mm, mm, de la piel si no lo sigue aplicando, pero el otro sí está como mal no sé estoy seguro si el otro está bien o está mal mm, la única bueno lo que se puede hacer es aquí mismo material no styles y le vamos a cambiar el color a esos dos colores le vamos a poner rojo este rojo vamos a aplicar a si lo hace es el de arriba y está bien y este rojo de abajo aquí le ponemos brazo metálico está bien render again bueno estoy mandando en medio lo único que nos falta es no es ese porque parece que fuera el otro este sí es el color pero alguno de estos materiales no es este de pronto vamos a ponerle brazos metálico metálico 2 si lo cambiamos apariencia tocarle la misma donde estamos es este place es este pero habíamos dicho que es gris cierto ahora sí ya le cambió uno sí ahora sí falta el otro ese brazo es metálico 2 entonces falta este, a este, pongámosle este aquí y ese, ese es el de abajo alguno de estos mm, este toca borrarlo y este alguno de estos dos de pronto desde arriba este, vamos ahí al pinochazo ok a ver qué pasa ahora y ya toca es como probar con unos muros a ver si nos queda y probarlo con un suelo también porque si ya nos está quedando pero parece que nos puso a ver lo que no era vamos a ver a piso vamos aquí esto ya está aquí Vamos a nivel 2 hacemos otro piso. Otra A ver qué hizo. qué que le puso fue el metal al cuero. No sé qué hizo. vamos a arreglar eso aquí cuero vamos a ver aquí cuero se supone que es este vamos a duplicar exacto chula mm, burble mm, burble Esta no es esta. Sino otra. Mm, vamos a cerramos esto. Preguntar más tarde bien aquí volvimos a abrir otra vez este archivo para verificar los materiales y nombre de los materiales que es este vamos a aquí aquí ay y aquí no se le puede dar no se le puede dar atrás y acá vamos a buscar este que no lo muestre es un bitmap sí es esta imagen ay esta imagen. Esta imagen la que necesitamos de boom. Se el boom. Aquí vamos a pausar. Es esta imagen. Vamos aquí a nueva carpeta. Le ponemos references. Pegamos la imagen. Que es esta. volver ahí porque nos se nos jodió el resumen ya estamos aquí otra vez mirándole esto y nos falta nos falta averiguar el de este mismo que nos falta es este Aquí no lo muestra. Está pintado y el otro cuál es. Mapas mm, aquí. Procedural Maps. Mapas. No me figura aquí ninguno en ese. En este. Si me figura este. Instagram. Batalhadas. Vamos ver. Hum, mapas. Hum, o que isso é? Mm. Vamos otra vez allá. Esto no. ya estamos otra vez acá, seguimos revisándola hasta que encontremos el material que necesitamos.